做这集有点舍不得，做这集有点沉重。我们讲一下韩国这个踩踏一百五十多个人死掉的惨剧啊，呃，就是截至我们今天这个录影的时间，好像是一百五十三个还是几个？所以截至我们现在录影的时间说，as of the time of the recording，顺便把这个也说一下。大家好，我是 Paul，周一到周五英文一起读。说 as of 什么这个结构，就是说。 截至一个什么时间这样子？So as of the time of this writing, as of today, as of yesterday，就截至一个时间点。So as of the time of this recording，啊，这里用 the 这个 this 都可以了。OK，所以好像一百五十多个吧这样子。那我们把这报道看一下下。呃，虽然说是不幸的新闻，还是可以学到点什么英文的。呃，光是它的第一段，这是 CNN 的报道哈。嗯，它第一段就一个句子。 那这个句子里面就还蛮多的这个英文可以学的，或者我们看一下直接看这个结构，因为很多同学都说长句子是比较难掌握的，所以我先读一下给你听。South Korea is searching for answers after Halloween celebrations in the capital Seoul turned into one of, one of the country's worst disasters, with authorities declaring a national mourning period as they investigate how a chaotic crush left at least 151 people dead. 对，这里写 hundred and fifty one。可是我很肯定，它可能更新的这个时间没有我们亚洲来的迅速啊。虽然说这是 CNN。好，所以它我刚刚说这是一个句子，所以它的主词动词就是 South Korea is searching for answers。所以主词加 be 动词，南韩正在找答案。那在什么之后呢？在这件事情之后，所以 after 是一个时间副词子句。我们能够看得到它是有动词的，所以 Halloween celebrations 是主词，动词就是 turn。 变成了那加个介词是 turn into，so the celebrations turn into something else。所以这个万圣节的庆祝在这个首都首尔 Seoul turn into 变成什么呢？变成了这个国家最糟糕的一个灾难之一，one of the country's worst disasters。所以这句话其实就结束了，它是由两个句子组成的。第一个是主词动词 be 动词，那 after 之后是一个时间副词子句。所以逗点后呢，它又多补了一些资讯，用 with 来接下去，所以 with。 Authorities 那知道 with 不是句子，所以 authorities 之后不能接动词，所以才把它变成是一个 ing 的一个形容词。所以它官方单位呢就宣布了，我们要来一下这个国殇一下啊，就大家一起悼念一下下。So with authorities declaring 啊，变成一个形容词 a national mourning period。这个 mourn 这个字就是哀悼，那另外一个字叫 grief，其实它意思是差不多的。所以 mourn 跟 grief。 呃，都可以当做动词，OK？好，所以 morning period。那当他们正在去这研究或深入调查这件事情的时候，他们同一时间哀悼一下下。所以这个 as 呢，诶，又是一个时间副词子句。你大家可以把它翻译成当当他们正在调查，说 as they 那主事动词 they investigate。那 investigate 什么东西呢？所以 investigate 后面又出现了一个名词子句，因为后面那个东西。 小小复杂，你不能用一个名词把它搞定，所以他还是把它变成了句子。所以他们在调查一个这么糟糕的这一个 crush，竟然能够让一百五十多个人死掉。So investigate how，所以这是一个用 how 来当做带头句子的一个呃带头字的一个名词短句。所以，我我我啊，忍不住想讲一下像名词短句的概念，因为我知道其实很多人来看我的频道，还蛮多想学一点点文法的。 那名词子句的概念就是，它是个句子，可是它的功能是名词。我再说一次，它是个句子，可是它的功能是可以当做名词来使用。那它的小小规则就是，它真的必须是句子，所以它必须是一个主词动词完整的。那怎么样才可以看得到，就是这个东西变成是一个名词子句呢？我们一般说前面你给我一个带头的字，OK，这个带头字是我自己喜欢给它的称呼，一般老师就叫它连接词而已。 OK，所以这个带头字出现了，那你就可以知道后面这个结构就是，就这一整个结构就是可以当成一个名词来使用。我这里不应该打句点，其实，OK，所以这个叫做名词词句，好，就是带头字加上后面这个一个完整的句子。那这个带头字呢，它是有一个范围的，所以并不是什么都可以拿来当做带头字，有的就不行。例如说。 Because 这个连接词，你知道 Because 是个连接词吗？因为嘛，对不对？Because 这个句子，呃，就是这个连接词，它就不能变成一个名词子句。所以你 Because 加主词动词，你说这可以当名词吗？哎，对不起，就是不行，就是不行。OK，所以这个带头字包括些什么呢？我们常看到的，常看到的就是那些疑问词，What、When、Why、Who、Where 这些的，How 也可以。然后呢，像是 Whether 也可以。 if 也可以，可是 if 它比较特别，它是只能当成我打个星号啊，它只能当成受词，它不能当成主词。所以你知道名词可以当成受词、主词嘛？那 if 可以当受词，不能当主词。呃，然后再来就还有包括有呃，wh 里面大概 which 也包括了。那还有再就是再补一个是那个叫什么东西来着？that 对，好。所以这里面唯一没有任何意思的就是 that。 OK，所以 that 带出的一个名的子句可以当成名词子句，可是因为 that 没有额外的意思，所以它是可以省掉的。OK，所以这些可以省掉的 that，那后面的句子还是会被视为名词子句，除非它当主词来使用。我这边都是用讲的，有点抱歉，但这个 that 比较困难一点点，我们就举几个例子来说好了哈。例如说，我告诉过你我爱你啊，你怎么可以不知道我爱着你呢？啊，这么肉麻的一个句子，所以。 I already said, I said that I love you, OK？呃，都用过去式好了。我有说，我有爱你啊。I said that I loved you。所以这里这个呃说说了什么？说了就是我爱你这件事。所以后面这个你看 that 带头的一个完整的句子，这样叫做名词短句。我说了我爱你，对不对？那能不能把 that 省掉？可以，就因为这个 that 没有额外的意思嘛。所以你如果把它改成 I said I love you。 I i said I loved you，都用过去式，所以是 OK 的哈。所以这个句子这样是没问题的。好，所以如果说把它 that 省掉是没问题。那如果说这个名词词句变成主词的时候，那就不能省啊，那就不能省，因为省掉之后这个句子它会崩塌掉啊。例如说，假设今天 Peter 是我们的一个同事，他迟到了，开会迟到，那他开会迟到这件事让大家很不爽。所以如果你写说 Peter was late，Peter 迟到。 然后 made everyone angry，使大家生气，这个句子对不起不成，因为你有一个动词是 was Peter 迟到，然后又一个让大家生气 made everyone angry，到底是 Peter 让大家迟到啊，让大家生气，还是 Peter 迟到让大家生气啊，对不对？而且两个动词无论如何这个句子是崩塌的嘛，所以一个 remedy 处理它的方式就是你这边加个 that，然后我就很可以理解 that 后面接的这个完整句子。 它这一整个是我的名词子句，那所以这里其实是我的主词，那动词呢就是使得大家生气，so that Peter was late made everyone angry。当然你可能会觉得这句子听起来好卡哦，我有更好的方式方式来修改它，我懂。OK，例如说，呃，如果要改的话，啊，Peter 的迟到，你可以说 Peter's being late。 Made everyone angry，其实也是 OK 的。所以条条大路通罗马哈，只要你文法基础够的话，你把这个句子做任何的修改，其实都是没问题的。OK，好，呃，或者你可以说 Peter was late，which made everyone angry，也很 OK。就逗点后加个 which，那这个 which 就是代名词，代替前面这整个句子。那你也可以不用关系代名词，Peter was late and it made everyone angry，也是 OK 的。这个 it 就是代替前面这个句子的一个代名词。好，这两句就不打出来了。 好，我们要探讨的是人家的阐释哈，怎么不小心不小心讲成文法了？呃，But I guess that's okay。所以他们要去调查，investigate 调查什么东西呢？就这么一个，这么一个呃很混乱的这一个这个，就是一个人人潮的崩塌，竟然会使得一百多个人死掉。所以他接下来用的是 how 这一个字。我们刚刚说过嘛，就这个是可以当做带头的字，对不对？how 是可以的。所以 how 这个连接词后面接的是什么呢？ A chaotic crush，所以一个混乱的的一个刚刚讲的 crush 就崩塌掉。那动词就是使，就是 left。那所以这边有一个特殊的这种 left 这个动词的用法，就这个结构大概长的是这个样子：主词 left 受词，然后加一个受词补语，这样子。例如说，你你承诺你要去接你女朋友下班，结果没想到你睡过头，你就让你女朋友在她公司门口等了半小时。So you left. Your girlfriend waiting at the door for half an hour 之类的，这样子，好，让你女朋友在门口等半小时。所以，我刚这个作文是让你女朋友等，那个让你可能想啊，让不是 let 吗？啊，不是，我们在讲的是你，你把你女朋友抛弃在那边，让她等半小时，就让她留在那等了半小时。所以用的动词是 left，OK，好，很生动的一个动词。所以这边也是用这个动词，所以这个 chaotic crush 呢，left。 死就是 at least hundred and fifty one people dead，所以让这些人死在那里这样子。所以这个中文的“让”翻成英文有时候还真不好翻。你看，好，所以我把这句再读一次给你听好了。South Korea is searching for answers after Halloween celebrations in the capital Seoul turned into one of the country's worst disasters, with authorities declaring a national mourning period as they investigate how a chaotic crash left at least 151 people dead. Yeah, okay. OK。所以总共有好几万的，据我们知道好像是十万。那他这一写是 tens of thousands of costumed partygoers，所以 tens of thousands of something 就是好几万个。OK，好几万个。呃，到十万会变成是 hundred million。 那这个 tens of 它的估计是比较保守一点点。好，如果今天是 thousand 后面又加了三个零的话，那就变成是等下个十百千万，那变百万了。对不起，加的是两个零，所以是如果是 one hundred thousand 就是十万，所以 hundreds of thousands 就是好几十万。他没有到好几十万，他是好几万，可能到十万，所以扣掉一个零，tens of thousands of 好 OK，那他们都是。 打扮着嘛，因为你知道万圣节，那 costumed，所以自己加一个被动的形容词，就是有经过打扮的。那 party goer 是一个很有趣的词，就是去派对的人，所以你加一个 goer 在后面啊，party 这个字加一个 goer，go 是去嘛，你知道 goer 就是去的人，所以这个字是真的是一个字，party goers。那同样的一个逻辑，你也可以用 movie goers，甚至 cinema goers，就是讲看电影的人。OK，所以你喜欢看电影，I'm a movie goer。 如果你真的很爱看电影，你叫 movie buff，OK，通常用 buff 这个字，movie buff。但是看电影的人绝对还是可以是就 movie goer 的这样子。就或许你并没有很爱看电影，可是你今天有去看电影，那今天你就是一个 movie goer。好了，我们不用把这个词卡那么深哈。来，那如果说你是一个去教会的人，church goer 也是有的这样子。好，那可以。 那我们都知道，他们是卡在那些很窄的巷道里面，就不小心就被挤死了嘛，对不对？所以这个很窄的巷道，下面这有讲出来，塞在里面，塞这个词叫做 cram，c r a m。我们台湾的补习班其实已经很可以翻译成补习班，OK？ <laughs> 就台湾的补习班，我们很多外国人都已经知道，就叫 b u x i b a n 补习班， <laughs> OK？那但是但是我们也很习惯叫它 cram school。 因为在这样的学校里面，我们就塞塞塞塞塞，不断把东西塞给你，然后送你去考试啊，所以我们叫补习班，也可以叫 cram school。这个词在国外也是听得懂的。其实，好，那所以他这边说的是一堆人就塞进了很窄的巷道里。So, but the festivities descended into chaos with photos and videos on social media showing huge crowds crammed into a narrow alley. 所以啊，festivity 就是这些庆典活动，那 descend 就是下降。 Ascend 是上升，descend 是下降，所以这里说的就是一个感觉向下沉沦的概念。所以这些 festivity 这个很很就很很不幸的这个剧情急转直下，就竟然变成了暴乱疯狂这样子。So descended into chaos，所以这个片语还算还不错。哦。所以 descend into chaos 这样子，所以很不幸的就嗯变成了混乱了。 那委托没有接下去，所以就在什么东西有什么的状态下，所以在照片啦跟影片啦，在 social media 到处秀的这个状态下，so with photos and videos on social media showing huge crowds，所以秀出了很多的这些啊人群，而且这人群可能是一群一群的，所以它这个 crow d 可以加复数，塞进了这些 narrow alley，so crammed into a narrow alley，所以 narrow 这个字是窄的，那加个 alley 就是，我今天点到 Google 地图，what the heck？ 好， <clears throat> excuse me，所以塞进了这个很窄的巷道里，narrow alley，所以这个字叫做 alley，不是 ally 哈，ally 是盟友，那是不对的。OK，好，我很想讲的另外一个地方，我可能就跳着讲哦，因为我我怕想讲的太多也讲不完。再讲一个，其实是很很很简单的概念，说实在的，可是很多人其实并没有很懂啊。在那之前，先看一下这个字好了，好，靠背，stampede。 好，其实，在亚洲的报道倾向用这个字，但是我有发现到，像 C N N 啊，或者是 B B C，他们他们的这个真正的文字叙述中，似乎并不是很偏爱要使用这个字，可能是因为 “stampy” 这个字，它有一些额外的 connotation 是他们不想要去预测的、臆测的。怎么说呢？“stampy” 这个字，我刚刚也很仔细的、谨慎的找了一下下，“stampy” 是基本上是。 一群人或者动物在惊慌、被惊吓的情况下，就突然间开始暴冲、踩踏，叫做 stampede。那你说好，那没错啊。可是总有一个因，总有一个原因吧，对不对？那如果说今天没有任何的原因，结果突然间大家就开始踩踏，那似乎就并不是很符合 exactly stampede 的这个 definition 的这样子。OK，那如果说你今天讲真是 stampede 的话，说不定。 There's a cause，就是哎，突然间可能有人拿出枪来，嘣枪响一下，然后大家开始 panic，就开始跑。那这个叫 stampede。可是如果今天没有任何的那个，就是像炸弹的 fuse 一样，没有任何的 reason，大家就开始开始逃、开始跑的的话呢，似乎就不是很符合 stampede 这个这个字的意涵了。所以我看了几篇国外的呃西方的报道，都没有用到 stampede 这个字。 可是我们亚洲的报道都有用到这个字，所以这个还蛮有趣的，我觉得。所以包括他这里用到的这个字，也是 quote 人家说的，所以我把这段读给你听。Authorities are still investigating what caused the incident。呀，所以官方还在还在这个研究着哦，这个这个调查者到底什么造成这一个突然间怎么会这么多人死掉这样子？那但是呢？ 呃，这个 Cho Seong-bum，Chief of the y o n g s a n g g u Fire Department，所以这边是一个，总之是一个这个消防队的一个一个长官啊。他说了，said it was a presumed stampede，所以他假定这是一个 stampede，也就是说他们会觉得是有某个东西突然间引发大家开始暴走的这样子。啊，所以他用了 presumed 这个字就是假定的。说，and that many people fell，很多人跌倒，那至少八十二个人受伤。 所以，所以我觉得西方媒体在这个报道上谨慎了一点点，他不敢把 “stampy” 这个字乱拿出来用，即便是 quote 人家，他也要加个 quotation，表示这是这个人说的哦。我们可没有说这是 stampy 的哦，这样子，OK？好，所以多讲一下 “stampy” 这个字，大概不是重点了。说实在，我觉得我这个吹毛求疵了一点点。那我要下来要讲的是，事实上是我刚刚说，我觉得我个人比较在更在意一点的这个字就是 “persons”。Yes，Yes，All right。 好，所以他们这边总共收到了三千五百多个这个失踪人口的回报。所以很多人说啊，我的儿子在哪？你们找到没有啊？对不起，尸体里没有你的儿子啊，那他现在就是失踪了呀。所以 three hundred three thousand five hundred and eighty missing persons report。那我不知道你会不会看到，哎，missing persons，为什么 person 可以加复数？ 答案是真的可以的。我知道我们台湾学英文，哈，person 是单数。那我们我们学英文的时候，老师都告诉我们，person 的复数绝对不加 s，person 的复数一定加 people。这个应该大家都背得很熟。事实上，这文法没有错。但是我们一般在比较正式的一些呃官方的报报道啦，或者是甚至一些学术文章里啊，或什么的，或甚至一些法律文件里面，person 的复数就是 persons。OK，那包括你在一些国外。 的地方看到公开的一些标语啊、警告标示啊这些的，你看到的 person 都会是 persons，不会是 people。相信我，那电梯里面说这台电梯载重量是十五个人，它一定是 fifteen persons，不是 fifteen people。我们可以来打赌，OK？好，所以 person 是可以加复数的，OK？那甚至连 people 都可以加复数。为什么 people 可以加复数？如果你讲的是很多群不同的人，所以这里有三群人，that's three peoples，OK？peoples。 三群部落的三个部落，来自三个部落的三群人，people's three peoples from three different tribes，这样是 OK 的。其实，OK，好，所以不要只想说 people 已经复数了，它就不会加复数，不是的。像刚你前面看到 crowd 这个字，我刚也提到过，它的 crowd 有加个 s，可能是很多不求不同群的群众，所以很多的不同的 crowds 也是 OK 的。所以就像 people 可以加复数是一样的概念，crowd 本身已经是复数人了，这样子。 好，我们最后讲一个，我觉得就是可能在这个悲伤的新闻里面，似乎还蛮有趣的一个， <laughs> 至少我有笑出来的一个点哈，就是你知道这万圣节嘛？那那万圣节就有很多人打扮的跟警察一样嘛，对不对？你看万圣节很多人喜欢扮护理师啊，啊扮成医生啦，那你说有没有人扮成警察？一定有嘛。所以在这个兵荒马乱的时候，警察真的出现的时候，你会不会质疑？哎，你是不是真的警察？啊？ 还是你是一个 party goer 呢？所以这段我读一下给你听。所以他说，他有些民众就说，警察有在那边叫，一直在叫嚣，可是我们不知道他是不是真的。所以这里说，the <laughs> police officer was screaming, but we couldn't really tell that was a real police officer because so many people were wearing costumes.所以这个女生说，she 所以这个女生说，she said, so people were literally saying, are you a real police officer? <laughs> 警察可能当晚，呃，也有点这执法有点困难哦，因为被人家质疑你真的还假的。哎呀，如果今天是假的，他把你拉出来急救，你还是让他救了吧，对不对？好，Anyway，OK，所以我们看到这里大概也可以了。其实我本来还想到想讲一下 ID card，大概不是重点了，没关系，算了。好，呃，对这件新闻，他们是觉得很遗憾的哈。那希望这种东西不要再发生一次了。还好我们台湾似乎每次。 什么十万人走上街头啦，或以前的倒扁啦，或者倒韩国语啊，还是什么？有倒韩国语吗？我也忘记了。反正我们台湾人发生这种呃，就哪怕是游行啊，或者是什么的，好像蛮少发生推挤然后死人的状态哈。所以是不是我们比较会集会，我也不知道了。这样，据说好像是因为这个，其实兰桂坊就是香港的，好像也发生过跨年的时候，有一年我记得看过这个新闻。那好像这个韩国这个他是离什么院呢？ 离太远是不是？那个地方似乎有一些小巷子，坡还蛮陡的。那坡陡的时候，就会有人滚下去。那滚下去就开始变成叠金字人类金字塔了嘛。所以，哎，或许啊，我也不知道。哎，把那些坡弄成不是坡，然后改成楼梯，会不会好一点点？好，开始想一些乱七八糟的 idea。不讲那么多了，我是 Paul，我们下次见。